Est-ce que je peux te poser une question Une question Mais tu sais, ce genre de question Aujourd'hui j'ai un peu abusé Financièrement Abusé financièrement je veux acheter une bière, je veux acheter une bière, une bière, une bière. Je veux acheter une bière, une bière. Mais ils ont fermé devant moi, devant moi. Ils ont fermé, ils ont fermé, ils ont fermé la porte, la porte. Ils ont fermé, fermé devant moi, devant moi devant moi. Et moi je veux une bière. Putain, putain, putain, putain. Mais qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il pense de moi Non. Qu'est-ce qu'il pense de moi Mais qui je suis Qui je suis Qui je suis Qui je suis suis un débile. je suis un débile. suis un débile. Débile. Débile. Débile. Débile. Débile. Débile. Débile.